可以不留情吗？可以，来，砰！不是，你这个还是太轻啊。好，我们今天讲一下如何选拳套。依然来看一下，这里边有实战拳套，有沙包拳套，干啥用都行的拳套。你猜一下哪个是实战拳套？这个。为什么？这个薄。这就是观众的一个误区，认为实战是干嘛的？实战的打架啊。打架，对，要要伤害吗？要啊。你看这是错了，要的是什么？要的是保护性。你看就这个很厚。 对吧？实战拳套手戴进去之后呢，非常贴合。我们要的是这种极致的一个感受，所以它填充方式也不太一样，没有任何品牌实战拳套做的像我们这么极致了。你是要拿它来打我一下吗？可以不留情吗？可以吗？来，哥就鼻子直接干，认真的发力，不，你发力，砰！不是，你是认真的，砰！就不是你这个还是太轻啊。实战拳套就强调保护性，它打别人别人没事儿。沙包款实际跟你说的相反，要的是极致的穿透感，因为沙包和沙袋打它可以很无情，因为它不会死，这是沙包款。 沙包款一般来讲重量都偏重，锻炼的时候呢强调你的肌肉耐酸的建立，训练的时候稍微的负重一些，然后这个是一个综合性的拳套。你看手心有保护垫，那这个在人家打高扫踢，然后内部会给你一些头部的减震。如果你选择十二或者十盎司的拳套呢，它是偏向沙包款这种穿透力方向的。那如果你选十四或十六的，它偏向保护性多一些。你这个呢，十盎司就偏向穿透力一些，但它再怎么穿透力呢，所以没有这个穿透力强。数字越大。 越厚吗？数字越大，肯定是越厚啊。还有一个拳套，我们马鬃毛拳套，限限量版拳套。里面的填充物吗？马鬃毛，对它最重要是一个工艺，它的杀伤力最强了，打人就非常疼，一打就会流血了。那这能打一下吗？你不能打我，这个打受不了了。尤其是一些练拳击的，对拳的追求这么完美，你可以打沙包打靶，体验最极致的穿透力。